جمعيه شلف كان الأحسن في هذه المباراة وأبدنيته في العودة بالنقاط الثلاث منذ البداية عن طريق مسعود وعلي حاج الذي يتوغل هنا وشبيرة يتدخل منقذا الموقف رد فعل المحليين جاء بعد ذلك عن طريق المصراتي في هذه التسديدة لكنها جانبية ثم بن دحمان في هذه الكرة الثابتة الخبيثة والحارس الصالحي يتفوق شوط أول انتهى من دون أهداف كل شيء لعب في المرحلة الثانية الدقيقة 50 عمل كبير قام به اللاعب زازو ناحية مسعود عملية واحد اثنين ثم الزوج يتلقى الكرة على طبق ويمضي هدف السبق تلعب الدقيقة 60 كرة ثابتة من اللاعب المصراتي تصطدم بالقائم ثم الدفاع يبعدها بن دحمان يستقبل الكرة وبكيفية جميلة جدا يحولها إلى الشبك هدف جميل أسعد كثيرا أنصار البرج ويستحق الإعادة الدقيقة 68 مسعود يتلقى كرة في العمق ويتمكن من إضافة الهدف الثاني في هذه المباراة الزوار لم يكتفوا بذلك وتمكنوا من إضافة هدف ثالث كان وراءه رجل المباراة زازو الذي يفتح وبوسعيد في المكان المناسب يسكن الكرة الشباك لينتهي اللقاء بفوز مستحق لجمعية الشرف باعتراف جمهور البرج الذي صفق مطولا على فريق الضيف